koseka ngai seka e seka e seka e mingi balia na mabele bakoma na mesa baye balia na mesa bakita mabele mokili makambo nainala kufi te o oh. mille espoire N'est pas possible. sous pas sous papa toujours mais tu peux sortir aller dans un café parler à des gens